sestry a bratři, s velkou radostí se dovídám, že bude se konat další džembory. Jsem snad jeden z posledních účastníků džembory slovanských skautů v Praze v roce 31. A byl jsem účasten toho, že viděl jsem a poznal i dalším svém životě, že skaut je přítelem všech lidí dobré vůle. Všech lidí dobré vůle, bez rozdílí barvy, bez rozdílí národnosti a v tom životě ne, eh, snažil jsem se pokračovat dál a v nejtěžších chvíli před rozhodováním jsem kolikrát se obrátil na to, co jsme slibovali ve skautském slibu, abych v tom směru žil. No, celkem se mě to povedlo a dneska, když se ohlížím na ty desítky let na zpátek, tak můžu říct, že tato myšlenka, pokud se uchovávala u všech lidí, kteří tím prošli, takže vychovala z nich opravdu dobré členy pro, pro zdar celého svého národa i celého toho skautského hnutí. Já přeju ze srdce vám, aby jste tuto myšlenku dál šířili, udržovali Scouting je škola charakteru a takové lidi bude celý národ, všechny národy potřebovat dál, aby byl uchován v celém světě, aby se žilo v míru a v pohodě. To vám přeje Standa Hilmar Jičín v Čechách. Taková jedna krátká připomínka na tu dobu, co mě zůstalo, je ten skautský pásek. Samozřejmě je už jen ta přeska. s tím pásek, ten pamatuje, když jsme byli za tehdejším prezidentem Masarykem na Pražském hradě. Bylo to nezapomenutelné a slova prezidenta Masaryka, který se nám opravdu vžili a byly připomínány i při dalších skautských setkáních.